Rappelez-vous, hein, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a appris à faire le switch, le switch, le switch. Et comprenez qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'ancrer un nouveau schéma, un nouveau pattern. Hein? Ma gang de français, mes amis français, c'est un schéma. Ici au Québec, on peut appeler ça un pattern, en bref, un conditionnement. On est en train d'induire à l'intérieur de nous un nouveau conditionnement de notre esprit. Donc, un nouveau conditionnement fait toute la différence entre je suis calme ou je suis anxieux. Vous comprenez la différence? Vous avez un potentiel exceptionnel, vous êtes des êtres divins, vous êtes des êtres de lumière, avec une potentialité de se transformer dans la direction sur laquelle vous allez mettre votre attention. Mais pour pouvoir développer une nouvelle version de vous-même, la seule façon à faire, la gang, c'est que vous allez avoir besoin d'établir clairement dans quelle direction vous voulez vous en aller et ensuite de porter votre intention, votre attention, votre concentration, emmener la paix, répéter, répéter, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, pour que ça devienne un nouveau schéma, un nouveau conditionnement qui va faire que vous allez être moins réactif.